Abi anak ganteng. Abi. Oleh Ivano, putra dari Bapak Ahmad Budianto dan Ibu Ringga dan Ibu Diah Eka Larasati. dari Bapak Kuku Sudiro Agungwe dan Ibu Nuni Wahyuni.